Novatxa i Panema no estimo la pluja i m'agrada el sol. I el dia aquell que et vaig trucar vaig penjar equivocat si el teu nom m'ha fugit. Vaig oblidar el piano ximpleries d'amor que potser t'hagués dit. voler-te al costat algun cap de setmana ni fer unes cerveses per copa cabana caminar a la platja i arribar a l'Eblom i quan jo em vaig enamorar només va ser il·lusió si el teu nom vaig trencar i vas fer una cançó amb les mentides d'amor que tu em vas ensenyar. 你行啊。